ini Ni oh. kita akan sombat dekat dalam behind the scene. Ni hmm, maybe. Boleh. Tak ada. Action. yo bos. Yama. Hai bersama saya lagi Amar Fidaus. Ah. bawa media saya dia bang. Ah, Kita ambil gambar ramai-ramai. Eh sini. Hai. Dia ambil. Oh, wow. Amar <laughs> gi Hai. Tak boleh tak boleh. Aku campak dan parit. Siapa kosong? Terasa haba. Asyik lari tangan saya, saya, saya buat Nama saya Mamat Itu nama nama saya Kini sekarang nama saya Amar Shaw Tumbang dulu Buat Amat Buat Amat kira salam ya Waalaikumsalam mana? Nak apa? Yam. Bagi tahu. Bagi tahu dah nak apa. -apa. Dia Apa ada tak jalan kaki kan? Kita agak sibuk. Kita sikit banyak sini lah. Sebab sini-sini yang kita cakap pun kita buat lagi. Buat amal. Bukan. Yang boleh buat malam kita buat malam. Buat sekarang kita buat mana yang boleh dulu. Tak banyak masa dah. So tengah hari ada Petang Petang ke malam Petang ke malam Tengah hari Still pun Lepas tu dia tak nak pergi elok ni Cukup bright Ha? Dah cepat pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Kita nak pergi makan Cepat Hakim, kita tak boleh masa ni. Benda aku nak nak putihkan muka kau lagi. Sampai tu. Ya, yeah, sampai. Kau nampak atas sikit ah, jangan bagi nampak tak ada. Okey, main game, Hakim, main game. Semak sikit. Okey, ready? Satu, dua, action! action. Dan kat...